くぴょぴょこ8分もかかってこの緊急集合の鐘が鳴ったら5分以内に集まるって決めたでしょだからってさこんな朝早くから練習することないじゃんかだっていつ何が起きるかわからないのよみんなたるんでるわサバイバル100番勝負 西暦2100年正義のウェブナイトグラディオンと共に戦う少年結城健人とその仲間たちはコンピューターネットの中にあるもう一つのダイバーランドバーチャルダイバーランドへと飛ばされてしまった元の世界へ戻るためには悪のプログラムゼリトロスと悪のウェブダイバーリュートを倒すしかない ケントたちの冒険の旅は続く やるかちょっと2人ともそんなことしてる場合じゃないでしょそ300おいしいねおいしいえー、ちょっと辛すぎないそうか俺には甘すぎるぜ何言ってんだよ辛いよ甘いよ辛い甘い辛いまた始まっちゃったまったくすぐ張り合うんだから お前リーダーのつもりかよ俺がいつそんなこと言ったよだってそう聞こえたぜ直樹の方こそそんなこと言うなんてリーダーになりたがってるんじゃないのか何それじゃあやるかここんところやってなかったからなお前との100番勝負ああちょうどいいや俺とお前のどっちがリーダーにふさわしいかサバイバル100番勝負だということでケント VS 直樹サバイバル100番勝負ぴょこそれではラウンド1 最初は魚取り勝負だいいなわそれこれけこっちだお前もほらはいこんなやった大量大量なあへへやったぜこれぞおいちゃんの特訓の成果ださあどうだ俺の勝ちだろいや俺ださあ審判のみんなはどっちを勝ちにする数では圧倒的に直樹だけど食べられそうにないものもあるわ でも同じものばかりじゃ飽きちゃうしな。 える料理なんて初めてだよか噛みつかないかな引き上げ食べないでわかるかよしそれならどっちが早く食べきれるか勝負だおうサバイバル100番勝負ラウンダー3ぴょこ かけじゃないのかなやっぱり見た目は大切よ私はやだなあうまいうまい最高だぜ兄ちゃんそんなに美味しいのあ美味しいぜいただきあおちゃんなんであんなまずいもの食べられるのやっぱりね意地っぱりなだけなんだよ二人ともほんとよくやるわね か勝負がつかないぴょこもういい加減やめたらうん体壊すよ次は何で勝負かしらあれ葵ちゃん今日はリボンだねいつもつけてるやつはああ落としちゃったのよあっ よしその髪留めどっちが先に見つけるか勝負だサバイバル100番勝負ラウンド4秒後どけよけてどけってもお前がどけてよジェント邪魔だああこっちこっちどけどけてなあチェックメイトうんさすが竜斗様参りました いつもより早く肩がついたな今日の竜斗様は集中力がいつもと違いました攻めるのに徹したからな攻めるのに徹するか <laughs> それも面白いイデオデリトロスモンスターマーナイーター 今日は攻めに徹するよ 4 なんとか進めそうだなああこの先は洞窟みたいだ広くなってるやっと抜けたぜさてとどっちに進むか、真似すんなよケント直樹こそついてくんなよついてなんかいかねえよ <laughs> あえお先わあじゃあ俺はこっちだめめっとわいや元気かああまあまあだな俺なんか上々だそいつはよかったな そうに入り込んでやがるぜ遅れを取ってたまるかええモンスターがバーチャルダイバーランドを守っているバリアを破ろうとしているピョコもしバリアが破られたら このバーチャルダイバーランドに直接攻撃を仕掛けてくるかもしれないピョコくそだんだん狭くなるばかりだどこへ転がっちゃったんだろうなこのままだとバリアが危ないケント君たち100番勝負どころじゃないぞ 持ってきてって言ってる頑張らなくちゃ急いでっつったってどこにあるんだなんかう ちゃなやったラッキー俺の勝ちだぜケンタじ震やっべえ早くここから出ないだどこも登れそうにないやあそこからなら出られるかも からやけに揺れるな早いとこ探さなくっちゃまただケント君たちはダメ声が届かないみたいケント君直樹君おいおい崩れないでくれよやっぱり危ないところに入っちゃいけないよな母ちゃんの言う通りであ で出撃するぞジャン君僕たちもうんダメピョコ一度に出撃できるのは2体までピョコそういうことこれは100番勝負の続きだ俺とケントに任せるんだなカロンすぐにドラゴンを呼んでくれ分かったピョコドラゴン出撃ピョコおおそこまでだデリトロスモンスターお前の好きにはさせないぜドラグオンか <laughs> グラディオンはどうした あれくそどっちへ行けばいいんだようわ冷たいブラックホールキャノン何その程度のエネルギーではこのマーナイーターには通用しないくそこれでもかブラックホールキャノン 無駄だだからケントのやつ何やってんだグラディオンブラックホールキャノンえドラゴンが直樹のやついつの間に急げケン ちゃんの髪留めだ <laughs> でもなんでこんなところにおっといけないケントくんケントくん兄ちゃん葵ちゃんこいつは後回しだグラディオンが待ってる 坂健人ここからが本当の勝負だ行くぞ今まで吸収したブラックホールキャノンのエネルギーをまとめて返してやる <laughs> 自分たちの武器で倒される気分はどうだ ちが攻撃したエネルギーをそのまま打ち返してくるのか直樹お前ならどうするブラックホールキャノンを打ち返してくるならそれを突き破るまでだ俺も同じ考えだ真似すんな真似じゃないよ行くぞワイバリオ合体だ するとは <laughs> 面白いサバイバル100番勝負第4ラウンドはケントの勝ちだ <laughs> ついてたんだよはい葵ちゃんありがとう あんなところに髪留めが落ちてたなんてもしかしたらたら直樹の方が先に見つけてたのかもしょうがねえリーダーは2人いらねえからなケントがだらしがなかったらいつでも俺が代わってやら直樹別に俺はリーダーなんかよし兄ちゃんがリーダーなら僕はキャプテンだ僕はボスかな監督がいいな僕はおいおい <laughs> そういう問題なのか葵ちゃんなんとか言ってよまったく子供なんだからあ ダメよみんな仲良くしなくちゃちゃんと私の言うことを聞くのよ葵ちゃんのどうしてだって私は女王様なんだから女王様女王様か女王様女王様なんか葵ちゃんかっこいいでしょさて今度はどの手で行くか 上のドアを開けるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く よそに翔さんだけが一人別行動をとっていたカイトが危ないのに翔さん一体何を考えているんだ次回「天皇冒険記ウェブダイバー急げ翔秘められた友情」に「ブラック